Baiklah teman-teman yang terhormat, balik lagi channel gue Chris lu kita channel GSL guys. Sekarang gue balik lagi ke Desik lagi guys. Ini apa man in man in the move, man in the move. Oke, okay. ini uh, kalau bahas Desik lagi gue gue udah gak tahu bahas apa lagi guys karena mereka semua yang berkualitas banget guys ya. Semua mulai dari Papa Sungjin, Ade Doon, Mas J, terus uh, pada bilang Bunda Yangke <laughs> Bunda Yangke guys Bunda Yangke sama terakhir baru ini ya sorry guys ya kemarin gue bilang <laughs> Bonpil mukanya ramah lingkungan gue gue kadang-kadang ngejeblak aja guys karena ya ya itu reaksi pertama gue <laughs> waktu itu oke okay guys ini gue akan react uh, day 6 uh, eh, man in a move tapi sebelumnya kita intro dulu guys Ceplok. Oke okay guys, ini Day6 TBM. TBM apa guys? saya juga belum ini ya, belum ini banget sama istilah-istilahnya mereka ini. Main in move. Di sini sih nggak ada ada penjabaran nggak sih? Main in move. Day apa Day6 Sunrise albumnya Sunrise guys ya. JYP Entertainment. Oke, okay, kita langsung aja guys, kita buka videonya. Langsung kita mulai Day6. Eh, kok udah ke play? Oke, okay, satu dua, ceplok. Wah, sound soundnya one pill. Oh iya, yeah. teman-teman juga bilang nih scene ini ya, Novation Ultra Nova ya kalau nggak salah. Ya? Nice fillernya, feelnya daun asik nih. Perbuat pertama ya guys. Uh. Ah, ini gue perdana denger lagunya Day6 yang iramanya 6 per 8 guys By the way 6 per 8 tuh apa sih? 6 per 8 tuh hitungannya jadi ada satu bar tuh ada 6, 6 ketuk guys Tua gapat manam, tua gapat manam nih oh, sound bassnya kayak nakal banget sih tuh ker gitu uh oke okay, J notasinya bagus banget ya sound bassnya seru oke okay, Korte nggak main lagi ya situ ya uh Yongki nih ya. kan Korte guys ya di lanjut dulu guys lanjut dulu guys Oh Sony Wonpil juga pakai organ guys ya asik mah tuh uh, kayak semacam church organ keren gitu dia lebih lebar jadi di middle frekuensi ya. Oh sound enak banget tuh piano ya. Deng deng deng. Ah, asik turun turun turun gitu ya. Asik don, ada don guys. Udah. Ih, chordnya dimundur-mundurin gitu tuh dark banget ya. jadi ada diminis-diminis gitu ya. Ah, gue penasaran sama Rev ini. Oke, okay, kemana? Wow, oh, oke. Okay. Aduh. Aduh, Musiknya begini papa yang nyanyi guys nih. nih. Come on. Perhatiin gak guys? <laughs> Aduh, di, di, detailingnya bagus nih. Pasti papa mau nyanyi guys. Ada suara reng kayak string gitu guys nih ya. Itu keren banget sih. Jadi makin nyayat hatiku ini. Nih guys. Toeng gila. Itu kerjaan One Pill pasti. Aduh gitar juga. Oh, pantasan baru gue tadi mau gue gue lagi merhatiin soalnya si uh, Papa Sungjin kan ngeritem guys. Ya. Ternyata si ini yang ngoeng ambil oktav oktav si J. Tuh. Nih. Neng tuh dia tuh Wah asik nih Uh, korte juga seru ya guys Aduh, yang tuh kalau ngambil-ngambil kayak begini-begini tuh ya, oktav-oktav. Soalnya waktu itu teman-teman juga ngasih attack. dia lagi nyanyi cuma berdua sama J kalau salah sama Don. Dia nyanyi tuh keren banget guys, kayak akustik gitu. Ya, gak, gak, gak terlalu ini formal banget. Itu guys kalau kalian punya linknya tulis taruh di komen guys. Gue pengen dengar suaranya yang itu buset berantakan banget di situ guys. Aduh, falsetnya. Ya Tuhan. Gila. Tuh. Gue suka dihantakan hentakan hentakan vokal itu. Oh, <laughs> nice. Balik ke tema awal ya. Novation suaranya asik ya, ancur gitu ya. Seru sih. Oke. Okay. Delay distorsi tadi. Asik. Aduh bapak. Serius guys, ya kalau gue gue denger lagu lu Day Six, kayaknya mereka dulu kayaknya masalah hidupnya bertubi-tubi guys ya. Jadi bisa nyiptain lagu yang enak-enak. Bener gue gue nggak bercanda guys. Masalahnya orang yang banyak pengalaman hidup biasanya nyiptain lagunya lebih kalimatnya tuh kata-katanya lebih lebih deep, lebih dalam. Bener nggak guys? Nih banyak masalah bener nih guys entah apa itu sejarah mereka ya gue pengen tahu juga sih sejarah mereka itu dulu kayak gimana Tuh Korte Aduh manis banget itu Oh ke, ke situ lagi tuh Tuh itu gue ngikutin sama, sama apa uh, backing vocal backing vocal The Beatles guys ya Korte juga tuh nge -nge sedikit guys ini udah kayak poker McCarthy juga lama-lama sore ya angke keren gokil sih oke okay, kemana oh ya yeah. Tuh, toh eh, tuh keren deh. Sorry guys. Gibsonnya seksi banget ya, putih gitu ya. Woo, yang gak nggak pernah jelek guys, nggak pernah jelek. Bapak, eh bapak, ini bukan, ini Andi Don. Das das das dikasih aksen di situ guys. Nice. Ah, bam bam bam. Oke. Okay. Oke, habisnya kemana? Oke. Gila ini lebih dark bener guys, ditambah string lagi guys. Dia musik-musik uh, apa day Six guys ya. Menurut gua dia lebih kiblat ke arah British guys. Ini banyak-banyak chord progression yang gue sering denger di lagu-lagu uh, Eropa guys ya, British. Nih. Asik. Nih, yo, Nyanyi rame-rame begini tuh. Ini band sakit sih, emang seru banget sih. Wuh. Ah. Asik. Oh, Overton, Sabi. Sikat. Wuh. Gila. Aduh. Gila kena overtone guys, ini gue harus ulang, gue gus mas lagi guys, gue pengen nikmatin masa-masa berinding gitu guys, nih ya. Uh, <laughs> yes, yes, papa, papa, papa, papa, dar. uh, uh gila. Aduh ya oke di falsetto situ guys gimana gue gak merinding guys yes uh uh ampun aduh aduh sakit kena stringnya tuh ada timpan di situ guys ya ada di timpan itu sebelah kup kanan kuping gue dung wow ini gue pause dulu guys. Gila guys ya. Mereka tuh pintar banget emang kalau buat aransemen tuh mainin emosinya tuh dari slow di build pelan pelan pelan pelan ya kan baru meledak guys di belakang guys dar kayak jangwe gila tapi emang nih kalau misalkan ngebahas day 6 guys itu aransemen tuh nggak pernah bikin gue miss dari segi aspek apapun guys bener nggak guys karena tuh aransemen tuh nggak nggak ketebak gue nggak pernah bisa nebak ini Kortek abis ini ke karena mana karena mana taunya beda nah ini lagu pertama kali Day6 gue denger dengan irama enam per delapan langsung nyayat gue dengerin ya, guys aduh thank you guys udah rekomendasiin Man in the Move ya guys thank you banget guys ini jadi lagu favorit gue karena nuansanya sangat Beatles Beatles gimana gitu guys oke okay, guys thank you for watching jangan lupa untuk like taruh komen banyak spam aja guys ratusan ribu maupun jutaan mungkin uh, di kolom komentar guys terserah kalian karena gue selalu akan ngebaca komen kalian guys. Oke, okay, my day. Thank you for watching. Bye bye.